Minha canção, quando tu vi me contando se não Porque se que que fica que regular Tendo noção, eu caio com quem amassou E desses mini que tem na vida ela quer, mas você dá uma Não, não, girl, que eu quero demais Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela no videogame Na minha mente Parece um a parece um Olha minha cara, Virando tudo, Beyblade